Yes Benche mwen se yon wadabo Eske se vre? Bonte li manj ofini Si se li men ki sova mwen E eh, pak chon manke nou Chante kantik la Beje, beje, beje, beje Mwen se yon wala ou disse você boatou. Yo kote yo, anale yo, hey! Amen. Ou t'as doué moun kap leve moun en l'air de temps en temps. Ou t'as demandé qui so Ou t'as dit c'est depuis m'vin venu avec Jésus la vie m'a changé. Moi pas marché même encore. Mais Jésus fait grâce. Il restaure dans moi au cœur. Qui te bon Dieu béni. Amen. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble Dieu. au cœur. Que bon Dieu béni. Amen. Amen. témoigner. Le nom de Jésus en tout lieu. Le nom de Jésus en tout lieu. It's this I see you. Wan man epim Nikan mawit Mwarimp Anie 적 Woy, ki teman ch apen yon Hey, ki teman ch apen yon Seigneur. Toute gloire pour Seigneur. Adoration pour Seigneur. Exaltation pour Seigneur. Au nom de Jésus. On dit au nom de Jésus. On dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Bon Dieu béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.